me. Yes, Tajik Tajmer. here साजिद चलने आ गया एक नगमा तेरे प्यार का जैसे कोई सुर मिला दिल के तार से Deep Virender. Sajid Tajmer. Oh,